हे हाय बहुत दिनों से मेरे पास एक मैसेज आ रहा थे बहुत सारे लोगों को कि सर कोई ऐसी चीज़ बताइए जो चेहरे में चमक लाए चेहरे में नमक लाए तो अगर आपके चेहरे में चमक की और नमक की कमी है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसको पसंद है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये जॉल health tonic which is hundred percent natural and herbal है इसमें कैफीन भी नहीं है इसके अंदर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक पोमीग्रेंट फ्लेवर uh, का है इसके अंदर uh, पूरे uh, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लाइक अश्वगंधा इसमें सदावरी है आंवला है ब्राह्मी है सफ़ेद मूसली है दादिम है बहुत कुछ ऐसा है चीज़ें जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगी ये आपके चेहरे को चमक देगी कैसे देगी ये आपके ब्रेड को साफ करके हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं जब हम खाना खाते हैं प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमलेट होते हैं टॉक्सिन्स जमा होते हैं ये टॉक्सिन जब तक रिमूव नहीं हो रहे हैं तो ये क्या करेगा आपके स्किन में इश्यूज क्रिएट करेंगे लाइक एक्ने आ जाएंगे आपके आपको ब्लैक हेड वाइट हेड आपको सीबम ज़्यादा बने लगेगा आपका और स्किन ऑयली होने लगेगी पसीना गंदा पसीना आएगा बदबू आएगी स्मेल आएगी पसीने में तो ये सब चीज़ें कब होती है जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा एक्नोट होने लगता है और क्लियर नहीं होते तो ये नेचुरली आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगी आपके डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी और आपकी स्किन को हेल्दी करेगी जब हमारी हम लोग जो खाना खाते हैं वो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बनते हैं और ब्लड का लेवल पीएच का वो कम कर देते हैं अभी वैसे हमारे जो जब एसिडिक लेवल होने लगता है तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हमारे स्किन में डिहाइड्रेशन होने लगता है दिखने लगता है तो ये आपके उस पीएच लेवल को बराबर करेगी आपकी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करेगी through kidney and through faeces and बहुत से डिफरेंट डिफरेंट एरिया से और ये आपके स्किन को शाइनी लुक दे देगी आपको हाइलोजन की तरह चमक चाहिए अगर तो अकेला मतलब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती बट येस एक चीज़ ये भी है जो आपको चमक के लिए हेल्प करेगी आपकी स्किन में शाइन लाने के लिए हेल्प करेगी आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करेगी अंदर से आपको स्किन को चमक और हेल्दी बनाएगी बिकॉज अंदर जब तक आपका खून साफ नहीं होगा ना ये सब चीज़ें अच्छा कोई भी कितनी भी क्रीम में लगा लो वो रिजल्ट नहीं देगी तो अंदर से बॉडी भी क्लीन होना चाहिए गंदगी अंदर बहुत सारी भरी हुई है और ऊपर से आप कितनी भी चमकदार क्रीम लगा लो महंगी महंगी क्रीम लगा लो वो आपको वो रिजल्ट नहीं देगी जो आपको एक अंदर से आप देखोगे आ, जो थाइज लोग होते हैं या जो जापानीज लोग होते हैं वो उबला खाना खाते हैं वो सी फूड खाते हैं तो वो उनके बॉडी में टॉक्सिन्स वो जो खाना खाते हैं वो डिटॉक्सीफाई कर देते हैं और मतलब टॉक्सिन फ्री खाना खाते हैं और हम लोग जो खाना खाते हैं वो बहुत ही गंदा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन बहुत ज़्यादा एक्यूमेट होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ज़्यादातर समय में ख़राब ही रहता है तो जो बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है तो ब्लड uh, पेट में खाना पड़ा रहता है जो टॉक्सिन क्रिएट करता है और बॉडी टॉक्सिन को एब्जॉर्व uh, करती है और बॉडी के अंदर लिफेट रेंज में जो टॉक्सिन एक्मिशन होता है उसके अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं तो गाइज ये इसके अंदर अश्वगंधा है आंवला है ब्रह इसके अंदर अश्वगंधा है आंवला है ब्राह्मी है सफ़ेद मूसली है सतावरी है दादिम है तो आंवला आपको पता है कि हम आंवला किसी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को अश्वगंधा स्ट्रॉन्ग करता है सफ़ेद मूसली है आपके स्पम काउंट को बढ़ाती है ब्राह्मी दिमाग को तेज़ करती है छोटे बच्चों को भी दे सकती है पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है नॉट ओनली फॉर शाइनिंग आपकी बॉडी ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग आपको अच्छा वर्क करेगा और आपके इश्यूज़ कोई भी स्किन में अगर नहीं आ रही चमक अगर आपके स्किन में नहीं है नमक तो इसको पीजिए इसको आपको पीना है सुबह शाम चाहे तो ले सकते हैं इसको टेन एम आपको पीना है अगर आपकी छः साल से उम्र छोटे बच्चों को पिला रहे हैं फॉर ब्रेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसके लिए भी दे सकते हैं नॉट ओनली चमक के लिए आपके ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये टॉनिक वर्क करता है तो आपको आ, इसको छोटे बच्चों को देना है तो फाइव एम और बड़े आफ्टर बिफोर मतलब uh, after सिक्स ईयर आप and अबाउ आप ten M L twice day आप इसको ले सकते हैं आपको जस्ट uh, लेना है और पी लेना है और आपको फील होगा धीरे धीरे आपकी बॉडी में चमक आने लगेगी और स्किन क्लियर होने लगेगी देखो clarity is very important skin clear होना बहुत इंपॉर्टेंट है uh, आप हाँ, कितना भी कुछ लगा लेंगे कोई भी ट्रीटमेंट करा लेंगे अगर वो क्लियर नहीं है तो वो अलग ही स्किन डिहाइड्रेटेड और टॉक्सिन वाली स्किन अलग ही दिखती है मतलब जो जिनकी स्किन में टॉक्सिन ज़्यादा बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर होते हैं वो एक अलग ही दिखते हैं तो खैर अगर आपकी स्किन में डिटॉक्सीफाई रहेगी अगर आप प्रॉपर अच्छा फूड लेते हैं अच्छी हेल्दी लाइफ लेते हैं हेल्दी लाइफ आपका स्टाइल बनाते हैं और सुबह से उठ के छः बजे से जॉगिंग करते हैं देखा आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जो हेल्दी डाइट खाते हैं और जॉगिंग करते हैं और शाम को छः बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं तो उनकी स्किन अलग ही चमकती है और खा खासकर जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो ऐसे ही फॉलो करते थे लाइफ को बट हमारी लाइफ बहुत गंदी है तो हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हम लोग योगासन नहीं कर पाते तो आप कुछ मत करो आप ये हेल्दी टॉनिक पियो और अपनी स्किन को क्लियर कर लो ये आपको मिलेगा click on care dot com पर अपनी हेल्थ की हेल्थ पे जाके क्लिक कर लो और ये ढाई सौ रुपये का इतना बड़ा हेल्थ टॉनिक है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है आपके बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए आई थिंक ढाई सौ रुपये तो इतना तो खर्चा करना पड़ेगा आपके बॉडी के लिए अपनी स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए अपनी फैमिली के लिए आप इसको जाके परचेस करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और ये आ, दिवाली आ रही है यार ये लोगों को गिफ्ट कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मम्मी पापा सबको भाई बहन सबको जिसको भी लगता है कि किस चेहरे में शूज़ है और इनकी जिनको अभी बहुत सी शादियों का सीज़न भी आने वाला है दिसंबर आ रहा है तो अभी से इसको पीना चालू करिए ताकि आपके चेहरे में एक दो महीने के अंदर चमक आना चालू हो जाए और एकदम चेहरा एकदम खिलखिला जाए तो मैं हूँ डॉक्टर अरुण गुप्ता